Hola, mi nombre es Michael Mondaca. Estefanía Pizarro. Maite Fernanda Gutiérrez de March. Yo me llamo Luis Antonio Araya Monterinaz y voy en segundo B. Mi nombre es Luis Calfuleo. Beatriz Silva Calderón. Yaritza Isabel Farías Espinosa. Hola, soy Vicente Catriló, voy en cuarto básico B. Y quiero decirle muchas gracias al profesor porque a seis años que hemos estado en el colegio nunca habíamos tenido unos juegos de video tocar instrumentos de verdad y lo hemos pasado muy bien, todo ha sido espectacular gracias al profesor. Eh, me llamo Daniela Alejandra Morales González y soy educadora de parma mi nombre es Marcelo Sepúlveda, soy profesor de Artes Visuales y Tecnología. El ya decirles que iban a trabajar a través de un juego y utilizando nuevas tecnologías fue muy llamativo para ellos. Sí, íbamos. ya el hecho de que ellos nacen con las tecnologías fue mucho más rápido. Hasta yo misma hice un previo juicio a que les iba a costar y me di cuenta que fue todo lo contrario. Fue bastante fácil, entretenido y llevadero para ellos muy fácil para ellos, creo yo, al, ser parte de esta nueva era digital, eh, ya que siento que por parte de ellos también hay mucha autoformación que en sí el adulto no tiene. Yo me llamo Luisa Díaz y voy a la primera. Me gustó mucho la música, me me gustó mucho el juego. Me gustó tanto que quiero seguir, quiero seguir en la clase de música para seguir jugándolo.